अपना दूसरों से कंपैरिजन करते रहोगे तो फिर तुम्हारा हुनर कौन निखारेगा अगर हर बात पर अपना कंपैरिजन करते रहोगे तो तुम्हारा हुनर कौन निखारेगा और घर के आईने तो खूब चमका रखे हैं जनाब मगर जो गंदगी सोच पर है उस पर कपड़ा कौन मारेगा